Что ж, всем привет! В данном видео немного поговорим о Google Ads, либо рекламности Google, и рассмотрим, как э, удалить э, ненужную вам компанию, либо же несколько ненужных вам компаний э, в данной рекламной сети. Для этого нам нужно войти в свой аккаунт, вводите свои данные, нажимаете «Войти», либо же «Начать», создаете себе аккаунт Google Ads. Мы же перейдем уже в мой аккаунт. Для того, чтобы удалить нам нашей компании, вот здесь вот вверху, в левом верхнем углу, у нас есть вкладочка рядом, вот где написано Google реклама, есть вкладочка «Все компании». Так, нажимаем на «Все компании». У нас отобразились все наши действующие компании. Что же надо делать? Ставим галочку вот в этом вот поле, где компания, либо же, если несколько компаний, то ставим здесь галочку и нажимаем на вкладочку «Изменить». Нажимаем на вкладочку «Изменить». Здесь э, мы уже можем выбирать. То есть копировать, вырезать, ставить, включить, переостановить, либо же удалить. То есть э, нажимаем «Удалить» и компания будет удалена. Здесь также можно изменить бюджет, изменить стратегию, изменить настройки конверсии, создать автоматизированное правило, добавить группу компаний, изменить таргетинг. А, список минус слов, список исключений, мест размещения добавить. Мы же будем удалять, нажимаем удалить, нажимаем подтвердить и у нас идет удаление нашей компании. Удалена одна компания, где можно просмотреть удаленные компании. А здесь в верхнем левом углу у нас есть такие три точки, где вот написано все компании. Нажимаем на эти три точки и можем посмотреть все компании а все включенные, все кроме удаленных, все, э, все выключены, все кроме удаленных. Скрыть проекты. Мы нажимаем все. И как видите, э, здесь у нас отображаются удаленные компании. Также можем удалить оставшуюся. Нажимаем «Изменить», нажимаем «Удалить». Нажимаем «Подтвердить». Подтверждаем. Компания у нас будет удалена. Все включенные переходим, включенных на данный момент нет. Все, кроме удаленных, э, никаких компаний на данный момент нет, удаленные есть. Нажимаем, если вкладочку «Все». то здесь мы видим то, что мы окончательно удалили удаленную компанию. Вот на этом-то в принципе и все. А, ничего сложного в этом нет. Входим в Google реклама. Нажимаем все. Вот они, наши удаленные компании. Видеокомпании и видеокомпании РФ. Видеокомпания РФ. Она сейчас удалена. Вот на этом-то, в принципе, и все. Всем спасибо за просмотр, всем пока.